ассалаумағалейкум ардақты ағайын сізбен бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген аллах тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын адамзатқа түскен қақтың исламның шамшырағы көркем болса ашу адамды қателіктерге ұрындырып күнәлістерге істерге жетелейді өкінішке орай қай қайсымызда осы бір жағымсыз құбылыстың қармағына ілініп қалып жатамыз бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы ашу жөнінде болмақ студиямызда қонақта ислам танушы амантай сәдиев мырза арнамызға қош келдіңіз қош болдық енді ә, қазақта ашу дұшпан ақыл дос деген сөз бар осы сөздің астары енді асыл дінімізден келетін насихаттармен тығыз бір ә, байланысып жатқан сияқты жалпы исламда ашу туралы ашу шаңдықтың зияны туралы не айтылған ассалаумағалейкум алейкум. қасиетті жұма мүбарак болсын жалпы қаймағы бұзылмаған салт дәстүрін салмақтаған асыл дінін ардақтаған қадірменді қазақ еліміз ғой ә, жалпы біздің дініміз бен дәстүріміз саудамыз кәсібіміз жалпы ағайын тумалық жағдайларымыз барлығы дінмен және дәстүрмен сабақтасып өмір сүріп келеміз ә, жалпы өзіңіз білесіз тарихта ибн батутта деген ә, арабтардың ішінде ең алғашқы саяхатшысы өмір сүреді ол сегізінші ғасырларда болады нахр деген өлке яғни мауара нахры деген өлкеге қанша ол жерге өзбекстан қазақстан қырғызстан бірнеше мемлекет кіреді сол сияқты шам өлкесі деп айтады шам өлкесі де ол жерде бірнеше мемлекет кіреді сол мауара нахрда ә, ибн батутта сихун уа жихун өзендерден өттім деп жазады яғни мауара нахрдың бұл жерде сихун жихун даласы деген ибн батуттаның сегізінші ғасырда жазған кітабы бар яғни бұл кішкене несі көшірмесі осы Түркия елінде Стамбул қаласында Туфкафы музейінде сақталып тұр сол жерге енді барып жатса көбінде енді ол ескі тілмен жазылған сол жерде оқыса болады сол жерде сихун жихун өзендерінен өттім деп жазады яғни сихун жихун ол қазіргі сырдария мен амударияның ескі аты ғой сонда сихун жихун даласынан өзеннен өттім далалық аттың үстінде мекендейтін халыққа жолықтым деп жазады яғни ол халық біздің ата бабаларымыз аттың үстінде дәретсіз отырмайтын әйелдер өзінің қымта ә, намысын қорғаған ә, сондай бір халыққа жолықтым деп жазады яғни бұл жерге ислам діні қатты үлкен болып келіп болмаса да бірақ бұлардың мәдениеті ислам мәдениетімен теңестірілген екен деп жазады яғни ол ә, ұлы жібек жолындағы қалалардың барлығын аралап шығады ең, ең соңында мынау атыраудағы жетіғанның жерленген сарайшық деген жайықтың жағасындағы ескі қалаға тоғыстырады сол кезде біздің халықтың өмір сүру әдебі дәстүрі және жарғылары және өмір сүру қағидаларының барлығы шариғаттан алынған яғни бұл жерге ислам діні келіп болмаса да исламның мәдениеті келіп болған сол сейхун жихун даласының халқын арнап кітап жазады яғни қазіргі сіздің айтып отқаныңыз ашу яғни ол ашуды қазақтың даласында құран мен сүннет келгеннен кейін ашу деген не зат екенін сол кезде танып бастаған жоқ біздің бабаларымыз сақ түркеш оғыз мемлекеттерінің орнында да осы далада ашу деген не мейірім деген не деп егер ол кезде қазақта бізде бабаларымыз ешқандай діннен хабары жоқ болса ашу кезде шешім қабылдама қуанып тұрғанда біреуге уәде берме деген жырауларды босқа айтпайтын еді ғой айтты ғой күйесіз қазан болмайды қайғысыз адам болмайды қай қазанның түбіне қол жүгірсең күйе табылады қай адамның түбіне үңіліп қарасаң қайғы табылады адам баласының басында қуаныш пен қайғы қашанда қатар жүреді бір жігіттің қабырғасы қайысып көзінен ашығысы жас төгілсе ашуланғанда енді қабырғасы қайсайды шаруа сөйлеспейді отбасылық жағдай болады ашу қысқан кезде өзін жылататын жер емес жұбататын жер іздейді деген а сол мақал мәтелді сегізінші ғасырда біздің бабаларымыз босқа жырлаған жоқ қой Енді біздің бабаларымыз көбісі айтады біздің дала, да, далаға құран сүннет келгеннен кейін ашудың не екенін ажырата білді деп айтады жоқ кейде кейде бір кісілеріміз бізде айтып жатады ғой бұл даланы қазақтың біздің бабаларымыз батырларымыз білектің күшімен найзаның күшімен қорғаған деп айтып жатады ғой бірақ ол жерде үшінші сөз қалып қойған негізі ақылдың парасаттылығымен деген ақыл болмаса сен білектің күшімен бұндай даланы қорғап ала алмайсың ғой сол сияқты ә, бізде көбінде кейбір мәселелерді қозғалған кезде мәдениет цивилизация ә, далаға құран сүннеттен кейін келді немесе кешегі жетпіс жыл бодандықтан келді деп айтып жатады ғой жоқ ибн батуттаның өзі ең алғашқы мекке мен мәдинаға сарайшықтағы мынау кәріз жүйесі бар ғой канализация деп айтамыз ғой соны бірінші рет көргенде таң қалады яғни нәжәс сумен лас сумен ә, таза судың қосылмай бір біріне ә, шариғаттың фих үкімі қатты дамығанын жазады ғой сонда ең алғашқы канализацияның ә, сызуын меккеге қазақтың даласынан алып барған ибн батутта бұл рас сегізінші ғасырда жетіғанның жерленген жері өте қатты дамыған қала болады яғни осы енді бұл жерде мен кеңінен айтып жатқаным жалпы кейде ашу кейде саудадағы кейдегі кейдегі отбасылық тұрмыстық жағдай ә, бертін келе болды деп айтады жоқ біздің бабаларымыз шоқтығы биік болған кімде кім өзінің тарихын білмесе ол өзінің кім екенін танымайды а тарихын білсе ол өзінің елдегі бір төбесі деп қабылдайды да сол сияқты құранда сіздің айтқаныңыз ә, сұрағыңыз уәл ғасыр ғасырмен ант етілген иннал инсана әлбетте адам балдарының барлығы батпақта күнәда балшықта өмір сүреді бірақ сондай адамдардың ішінен бір бақытты адамдар болады әмәну олар аллаға иман келтіргендер бұл жерде аср сүресінде төрт ақ мәселе айтылған егер сен осындай бір қоғамда өмір сүріп жатсаң төрт ақ нәрсені алла тағала бұйырып отыр ұста деп әмәну аллаға иман келтір деді алланың өзі де рас сөзі де рас рас сөз ешқашан жалған болмас деп аллаға иман келтіру жақсы амал жаса деп тұр яғни біздер жақсы амал жасау көп адамның қолынан келе бермейді яғни көбінде әшейін кішкентай ғана ә, үш күнге дейін ашуланып біреуге ренжігенде үш күнге дейін ұстама үшінші күні кешіру кешір кешірім сұра бір біріңді кешіріңдер деп алла тағала және пайғамбар расулалла бұйырып тұр ғой төртінші сау бил хаққи ақиқатпен жүру шындықпен жүру ватауасау сабыр ашуланған кезде қандай жағдай болғанда сабырлық таныту жаңағы енді бабаларымыздың осы қай нәрседе де ә, сол бабаларымыз кешегі анау тереңнен алынған дүниелер ғой енді содан сүзіліп шыққан дүниелер өнегелі сөздер жалпы мынау осы ашу шаңдықты ашу шаңдық бұл қанмен келе адамның бойына бір қанмен келетін дүние ме әлде бір отбасындағы тәрбиесіне ә, араласатын ортасына қарай қалыптаса ма адамның бойында мысалы жалпы ашу ол екі түрлі болады кез келген заттың өзінің аспан болса жер бар қараңғы болса жарық бар еркек болса ұрғашы бар жәннат болса дозақ бар адамның қасының санындай досы болса шашының санындай дұшпаны болады тіпті тұла бойыңның өзінде иманың саған дос нәпсің саған дұшпан барлық нәрсе жүкпен келеді сол шақта шариғатта да бір сұрақты қойса бір сұраққа бір жауап қайтарылса онда оның шариғаттан білімі таяз деп қабылданады кез келген жағдайда бір сұраққа екі жауап қайтарылады болатын жағдай және болмайтын жағдай сол сияқты пышақ пышақпен нан турауға болады ет турап картоп жуа ашуға болады пышақпен адам өлтіруге де болады кез келген нәрсенің екі, екі жағы болады енді бірақ нәрсе ол тақ алла ғана ахат ол тақ ашу адамның тұла бойында барлығында болады әйел затта болсын еркек затта болсын балада болсын бәлиғаттан асқаннан кейін болсын қарт кісіде болсын ер адамда болсын әсіресе ашу көбінде мынау жастарда болады жастарда ашу яғни ол ашу екі түрлі болады бірінші ақылды ашу екінші ақылсыз ашу болып бөлінеді негізі шариғатта ақылды ашу ол құран мен сүннетке бейімделген дәстүр мен ғұрыппен ә, бейімделген ашуды ақылға ерете білетін адамдар болады а кейбір кісілер болады ашу оның әмірі ашу оның досы ашу оның сүйіспеншілігі ашу оның нәпсі ашу оның бағыты болып қалады ол адамдар ашуменен жетістікке жете алмайды енді осы мысалы ә, ашушаңдықтың астарында бір ә, тәкаппарлық яғни бір өзін өзгелерден ә, жоғары санаушылық жатқан сияқты менің ойымша ә, енді осы кеудем соқтық дейміз ғой енді өзінің кеудем соқтығынан мысалы адам баласы қалай құтыла алады мысалы бұл жағы нәпсісінің кәдімгі өзінің бір нәпсісінің семіріп өзгелерді өзінен төмен санап кәдімгі кеудемси қарап басқаларға кәдімгі сондайды бір өзіне айтылған бір сынды бір сөзді көтере алмай ашуға ерік беріп қойып жатады осы сықтықтан адам қалай құтылуға болады адамға жалпы барлық адамда ашу болады ер адам болсын әйел болсын сол ашуды жүгендей білген адам ғана өмірін жүйесін қоя біледі жалпы көп адамның кәсібі болсын өмірі болсын екі қағидамен болады біріншісі мен деген қағида болады мен жасадым мен оқыдым мен ә, істедім мен қойдым деп екіншісі кәсібі өмірі отбасылық жағдайы алламен болады көбінде адамдардың кәсіп жасайды бизнес жасайды шаруа жасайды алланың берген ризықын осында ұстағысы келеді а ол уыстан шығып кеткен кезде ол депрессияға ұшырайды ол ауру болып қалады а алламен кәсібі бисмилламен тәуекелмен алламен болған адам ол бизнес жасап жүріп банкрот болып қалса да оның жүрегінде депрессия болмайды ашу болмайды неге себебі алла тағала өзі берді алланың өзі қайтарып береді өзі алды өзі береді деген қағида тұрады кез келген адамда сол қағида егер алламен болмаған жағдайда адамда адамда ашу нәпсі деген тұла бойында оның әмірлігі болады себебі кез келген парсының кітаптарында шариғи кітаптарының алғашқы бетінде әз мұхаммад гарнадари рангубу деген сөзді жазады кішкентай ғана сөз оның қазақшаға аударған кезде әз мұхаммад гарнадари пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әдебі ақылағы мінезі құлқы тұла бойыңда болмаса пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетімен жүремін деп жалған сөзіңмен қасиетті сүннетті былғама деп жазады яғни сенің тұла бойыңда нәпс бар иман бар ақыл бар бірақ сол ашу ашу сенің иманыңа ілессе немесе парасаттылығыңа даналығыңа ілессе онда сен пайғамбардың сүннетімен тұла бойыңдағы сүннеттің бір белгісі бар деп қабылдауға болады енді көп адамда осы жағдай болмағандықтан адамдар ашуды неге ә, шариғаттан тыс шеңберінен пайдаланып қойып ертең өкінішке қалады ашуда кімде болады көбінде ауқатты қарны тоқ киімі бүтін жас кезінде білегінде күш бар кезде ашуды іске асырғысы келеді қартайған кісі немесе әл жуас кісі қарапайым кісі ашуланады бірақ оны іске асыра алмайды себебі оның нәпсінде байлығы да қара күші де білегіндегі күші де болмағандықтан ол ол нәрсеге жұмсай алмайды егер солда адамда болған жағдайда байлық қара күш білек жастық болса оны іске асырып жіберетін еді енді кейбір кісілер елуге алпысқа келеді сабырлы болсаңдар деп айтады себебі бізде сабырлымыз ғой деп айтады бірақ сол кісі елу алпысқа келгенде тұла бойында күш қуаты кеткен кездегі сабырлық сөзі ол құмға басқан сөз құмға басқан із сияқты жел көтерілсе жоқ болып кетеді а жастықта сабырлы болу жастықта сабырлы болып және жастықта ашуды жеңе білу қартайғанда оның сөзі өтімді болады себебі сәбилікте еркелігі болмағанның жігіттікте жігіттігі болмайды жігіттікте жігіттігі болмағанның қартайғанда елге ақыл айтар ақсақалдығы болмайды сәби кезінде айналайын естіген бала жігіт кезінде жігіт сияқты жүреді енді жігіт кезінде жігіт сияқты жүрді дегенде бізде көбінде біреудің тұмсығын бұзып терезесін сындырып ашуланған адамды жігіт деп ойлайды ғой жоқ қазақта жігіт деп ашуын жұта білген жетімнің басын сипаған мұқтаждың қарын тойғызған елінің шамшырағын жаққан жігіттерді жігіт деп атаған ғой а жігіт кезінде қанында қайырымы бар ашуын жұта білген қанында жомарттылығы бар жігіт қартайғанда елге ақыл айтар ақсақалда болады ей ақкөке әкеңнің көзін көрдің ғой ей шешеңнің қолынан шай іштің ғой не затқа ашуланып тұрсың сабыр ет десе сөзі өтімді болады неге себебі өзінің жастығында қайратын жеңе білген жігіттер сондай болады а жастығында нәпсіне ерік берген нәпсіне ғана рахат берген елінің жетімін танымаған мұқтажының қарын тойғызмаған елінің шамшырағын жақпаған жігіт қартайғанда елге ақыл айту былай тұрсын бата беріңіз десең не айтамын деп тұрады да сондықтан көбінде ашу жігіттерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында білесіз ғой аман патшасын талға байлап ұстап қояды сахабалардың ашуланғаны сол кезде көптеген сахабаларды шахид қылған аманның патшасы сол кезде не дейді басын шабамыз деп айтады ғой пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жорыққа шыққанда үш шартты қатты ұстаған біріншісі ұсталған тұтқындарды өлтірмейтін болған екіншісі басып алған елдің мүлкін тонамайтын болған үшіншісі басып алған елдің әйелдерін төсекке тартпайтын болған үш шартты қатаң ұстайды сол кезде аманның патшасында баширинасаннахуман мухаммаду келін жәннатқа барасың дегенде аманның патшасы ашуланады ғой мен бар ә, э, иманға келмеймін деп үш күн сақтайды үшінші күні аман патшасын өлтірмеңдер босатып жіберіңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның даналығын пайғамбар расулланың сабырлығын ашуды жігерді өзінің иманына байлаған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам аманның патшасын босатып жібереді аманның патшасы сахар сыртқа шығады жуынады шайынады қайтадан мәдина қаласына келеді ассаламу алейкум я расулулла деп айқайлайды яғни я мұхаммад десе ол әлі иманға келмеген болады ассаламу алейкум я расулалла дейді ана асламту мен мұсылман болдым дейді ла иляха иллалла мұхаммаду расулалла деп иманға келеді енді сұрайды ғой үш күн сен ашуландың ғазапта болдың қиындалдың аш болдың байланып тұрдың неге сол кезде исламға келмедің дегенде егер мен сол кезде исламға келгенімде аман елі біздің патшамыз қорққаннан мұсылман болып кетті деп айтады дейді а мен сыртқа шығып мәдинаға сырт босағаннан босанып ә, боса, ә, босап өз еркіммен азат халде азат халде мен мұсылман болдым дейді сұрайды ғой сонда саған біз насихат айттық иманға кел мұсылман бол деп айттық неге сен сол уақытта мұсылман болмадың дегенде мен мұсылман болуымның себебі дейді сахабалардың мешітке кіріп шығып жатқанын және екі сахаба бір біріне ашуланғанда ашуларын жұта білген мәдениетті көрдім деп айтады яғни біздерде мәдениет деп айтса мәдениет деген сөз негізі мәдина қаласынан шыққан сөз иә. мәдәния мәдениет қала шаһар себебі мәдина халқы шынымен мәдениетті қазір де қазір қажылыққа сіз барсаңыз меккенің халқы мүлдем бөлек мәдина халқы бөлек пайғамбарымыз сол үшін көбінде дүниеден өтер кезде аңсарлар аңсарлар қиын кезде мәдениеттік парасаттылықты үгіттеген исламға көп пайда тигізген мәдина халқы болады сонда сол мәдина халқының мешітке кіріп шығып отқан аман ғашық болады соған мен осы нәрсе мені исламға келтірді енді ә, бойын ашу қысқан адам бір әлдебір жамандықтарға ұрынып қалмау үшін ә, не істеу керек мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде абу хурайрадан келген хадисте айтты ғой ашу қысқанда отырыңдар деді а, тұрған адам ашу ашуланған адам тұрған адам ол э, үйдегі бір затты сындырады немесе алдына келген бір адамды итеріп жібереді қолын жұмсап жібереді немесе тұрған бір ыдыс аяқты сындыруы мүмкін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның яғни бұл жерде мен айтай, айтайын дегенім пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай қарағанда біздің тілмен рентген болған ғой қасына бір кісі келіп ахбирни я расулалла маған хабар айтыңызшы маған ақыл айтыңызшы не істеймін дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам рентген болған бір сахабаға айтты көп садақа бер деп айтты неге себебі дүниені қатты жақсы көретін болған бір сахаба келді ахберне я расулалла маған хабар беріңізші осы дүниеде де ақиретте де ә, жақсы амал жасауыма алла разы болатын сіз разы болатын маған насихат айтыңызшы деп айтты ол кісіге таңертең таң намазына ерте тұр деп айтты себебі ұйқыны жақсы көретін еді дейді сол сияқты бір кісі келді ғой я расулалла маған насихат айтыңызшы қандай жағдай жасайын дегенде лә ғадап ашуланба деді себебі ол ашушаң мінезі шатақ еді семьясы да отбасы да бала шағасы да жайсыз болып кетті оған ашуланба деді ашуланған кезде алланы ескеру деді осы жерде абу хурирадан хадисте ашуланған адам отырсын отыруға да ашу көнбесе жатсын деді жатқан кезде де ашу көнбесе не деді дәрет алсын деді себебі ашу шайтаннан шайтан оттан жаратылған а дәрет алған адам отты су ғана сөндіреді дәрет алған адам басылады бәрекелді енді мынау әдетте бір кейбір адамдар туралы айтып жатамыз өзі бір күйгелек адам деп бір сипаттама беріп жатамыз ғой осы пен ә, ашудың арасында байланыс бар ма адамның бір күйгелектігімен мысалы адамда күйгелек болғанда жалпы психолог, көзқараспен қарағанда бұл шариғатта да дәлелденген адамның мінезі төрт түрлі жолмен негізі бөлінеді соның ішіндегі ең жоғарылары күйбелең тіршілік андай э, өзінің жағдайынан тыс кейбір кісілер қарап отырады не деген сабырсыз не деген мына кісі қозғалып бір орында отырса қайтеді э, етегінен су шықты ма деп айтып жатады ғой оның организмі оның психологический көзқарасы оның эмоционалдық жағдайы ол солай темпераменті дейсіз иә сондай кісілерге тек ақмаққа аға болғанша ақылдының інісі бол деген қасында жақсы жолдас болса болады себебі кутуздың қасында бейбарасы болған керейдің қасында жәнібегі болған пайғамбар расуланың қасында абу бәкір болған махамбеттің қасында Исатайы болған сол сияқты сондай бір өзінің кемшілігін сезіне білетін адам өзінің қасына жақсы жолдас табуы жолдас табу яғни оның анау қатты қозғалыстары жағдайы ашудың етегінде кетіп қалмау үшін оның қасында имани бір дос болу яғни біздерде көбінде ә, бір жігіттің астындағы тағы басындағы бағы дорбасындағы байлығы үшін ғана дос болып жатады ғой яғни ондай достар қияметте мақшарда олар бір бірімен дұшпан болады егер сен алла үшін дос болсаң жәннатта онымен көрші боласың себебі пайғамбар екі сахаба бір біріне сөйлесіп күлімсіреп отқан кезде сен мені танисың ба дегенде жоқ мен сені танымаймын ал сен мені танисың ба деген жоқ мен де сені танымаймын екеуміз бір бірімізді танымаймыз бірақ бұрыннан танитын сияқтымыз ғой деп сұрайды ғой сонда жәннатта көрші болатын мұсылмандардың осы дүниеде жүректері бірге болады дейді а қазіргі көбінде жүректер дүниемен ойбай мынау бизнесмен ғой ертең пайдасы тиеді ойбай мынау лауазымды қызмет жасайды ғой ертең шаруа шешеміз деп айтады ғой бірақ сен дос болған кезде ол банкрот болып қалуы мүмкін сен дос болған кезде ол тақтан түсіп қалуы мүмкін а сол кезде қасыңда сенің ашуыңды да сенің қозғалыс энергияңды да жүйеге қойып отыратын адамға бір дос керек қой бәрекелді енді осы ашудың ә, енді көптеген енді несін салдарларын айтып жатырмыз ғой енді осы ашудың денсаулыққа тигізер мысалы зияны қандай мысалы иә ашу ә, ашу адамды қатты күшейген жағдайда адамның ашуы қатты күшейген жағдайда жалпы ғұламалардың ә, шариғатта ғұламалардың зерттеуі ашуы қатты күшейгенде ол жерге шайтанның ә, араласуы күшейгенде жүректегі иман қапшығының қапшығы яғни ашу болған кезде жүрек өртенеді ғой өртенген кезде сол кезде жүректің иман қапшығын мен кейбір кісілер айтады ғой мынау ә, имансыз адам екен деп айтады ғой негізінде бізде қазақта имансыз деп айтпаған кез келген намаз оқымайтын ораза ұстамайтын бір кісіге барсаң бисмилля аллаға шүкір пайғамбар деп сөйлеп жатады ғой ол мұсылман ол бір жерге баратын болса қолын жайып бетін сипап жатса ол да мұсылман просто ол мұсылман мен момынның айырмашылығын айтады яғни ә, мұсылман болып тұрған адам ә, жүректе жүректегі ашу ыза кек күшейген кезде адамның жүрегін өрт өртеген кезде оның бірінші иманын өртемейді ол ашуланған адам құдайға сенбей қалмайды ғой құдайға сеніп тұрады ғой оның ұятын өртейді ұят жоғалған кезде иман әлсірейді ғой енді мынау ә, жеке адамның ашуы бар иә жеке адамның ашуы бар сосын бір көпшіліктің ашуы бар э, осы көпшіліктің ашуы неге алып келеді мысалы көпшіліктің ашуы ә, мемлекеттің іргесін болашақтың іргесін жастардың іргесін бұзады көпшіліктің ашуы бір адамға әмірлігіне бағынбаса ол ашу ашулы ұзаққа созылмайды енді қазір кейбір жағдай болады ғой мысалы бір кісілер хазіреті омардың заманында да көпшілік ашуланады соның көбісі әйелдер болады әйелдер шығып омарға үкіметке қарсы шығады сол кезде омарға не дейді ол әйелдер сол омармен кездесіп яғни уәзірлермен кездесіп шешімін шешімін алып шығады сол кезде олар үш қағиданы ұстады біріншісі көпшілік ашулы болып көтерілген кезде олардың алдында сауатты парасатты елдің қамын жеген көсемі болды бірінші шарты тобыр көтерілгенде оның көсемі болды екіншісі көсем сол билік басымен кездескен кезде хазіреті омармен қандай ұсыныстарды айтты қандай шешім қабылдады арттағы тобырды ашулы тобыр сол шешімге тоқтайды үшіншісі олар қолдарындағы заттарды мәдинадағы меккедегі заттарды сындырмай берді үш нәрсені ұстау халық үшін ел үшін бір тобыр шықса олардың көсемі болу керек көсемі парасатты оқыған дана болу керек елдің қамын жеген сол елдің жетімінің басын сипаған адам оларды сабырлы ашу, ашу болса ашуын жүгіндей білетін қайырымы бар адам деп таныған адам болу керек екіншісі ол сол келісім келді ма басшылықпен арттағы тобырлар сол затқа тоқтау керек енді мысалы ә, кейбір адамдар өзінің бір ашушаңдығын ә, тұрмыс тауқыметін көп көргендігімен көп тұрмыс тауқыметін көп тартқандығымен байланыстырып жатады осы тұрмыс жалпы адамның тұрмысы адамның мінезіне қаншалықты бір әсер етеді мысалы иә ол қазіргі қазіргі жағдайда әсер етеді а біздің алдымыздағы бабаларымыздың жағдайында ол нәрсе әсер бермеген аштық заманда керісінше білесіз ғой тоқсаныншы жылдарды алайық дастарханның басында нанымыз асымыз болмағанда үйге қонақ келіп қалған кезде анамыз не қоярын білмей күмілжіп қобалжыған жағдайын көзбен көрдік қой ал бірақ әкеміз бен анамыз ол нәрсеге барған жоқ қой керісінше тарығу қиындық олардың сүйіспеншілігін күшейтіп жіберді сол кезде дастарханда дым жоқ жұпыны пақырлық болды бірақ адамдардың жүректерінде мейірімді жомарттылығы күшті болды қазір қай, қай тойға барсаң да қай дастарханға барсаң дастархан мол бірақ жүрек аш а кезінде дастархан аш болған жүрек тоқ болған ол тұрмыстық жағдайға тауқыметке байланысты емес негізі бірақ қазіргі көзқараста мынау ғаламторлық жағдайда қысқа ойлау қысқа сөйлеу өте түбін түбіріне жете алмаған байыптылық әрекеттер қазіргі ғаламтордың мынау өте қысқалық жағдай адамдардың тұла бойына сол қанына сіңіп бара жатыр да адамның бойында бір қазір енді адамдардың бойында қанағат пен шүкіршілік иә. бір азайып кетті иә. деп айтқыңыз келіп отыр ғой енді иә себебі жоқ кейбір мысалы отбасына қарайсың қиын жағдай кезде батыр жігіттер туылады анасының дастархан басына нан қоя көрген әкесінің жыртық аяқ киіммен жүрген балдар қазір өте азулы өте іскер өте қанағатшыл болады бірақ содан туылған балдар әлсіреуі мүмкін енді себебі мен жей алмаған тамақты балам жесінші мен жей алмаған шоколадты осы бала жесінші деп балдарды қазір біз жалқаулыққа үйретіп ол балдар әлсіреп қалуы мүмкін сондықтан тұрмыстық жағдай иә тұрмыстық жағдай кәсіп жасайсың кәсібің болмай жатыр баспанаң жағдай болмай жатыр бала шағаңмен ала дорбаңды көтеріп квартирадан квартираға көшіп қиын жағдай қиын жағдай болады бірақ ол жағдай ашулы жағдай сенің ол алламен сенің араңдағы ризығыңа байланысты ол жағдайды отбасыңа немесе әйеліңе бала шағаңа ашу көрсететін емес ашуыңды неге көрсетеді айтады ғой сенің жағымсыз мінезің тәкаппарлығың қырсықтығың ашуың егер отбасыңа ата анаңа еліңе пайдасы тисе оған бәрі көнеді а егер нәпсіңе ғана пайда тисе оның құшағында жатқан әйеліңде оны көнбейді сенің сондықтан көбінде ер адамдар ашуын жүйелей білу енді қазір бір жерге бір иә. кісіге сіз уағыз, уағыз айтасыз ғой ой садақа бер деп айтыңызшы ой сізді тыңдайды садақа бер садақа бер деп бір кісіге сіз айтыңызшы ораза ұста деп ораза жайлы жақсы уағыз айтыңызшы ой әсерлі болады неге себебі сіз ораза ұстайсыз неге сіз садақа жөнінде уағыз айттыңыз әсерлі болады себебі сіз садақа бересіз сіз жұма намазына барайық деп уағыз айтыңызшы уағызыңыз өте әсерлі неге себебі ә, сіз өзіңіз жұмаға барасыз сіз біреуге өтірік айтпа деп айтып барыңызшы уағызымыздың әсері жоқ не үшін себебі өзіміз өтірікшіміз сіз біреуге ашуланба деп айтып қараңызшы уағызының әсері жоқ не үшін себебі өзіміз ашушаңбыз да тұла бойымыздағы жоқ затты біреуге айтқымыз келеді да әрине бір кісілер айтуы мүмкін ой ақ көйлек киіп ақ тақия киіп уағызды айтып жатады дейді ғой бірақ адамдар кейбіреулерге ақыл айтумен өзіне ғибрат алады ғой ә, мынау енді жаңа тұрмыстың тауқыметі туралы айтып жатырмыз енді ә, тұрмыс тұрмыстың ә, қиындығы тұрмыстың тауқыметі енді тауқыметін алладан келген бір сынақ деп түсінген кезде ғана адамдар өзінің мінезін көркем мінезін сақтай алады жақсы мінездерді бойында сақтай алады дейміз енді осы ашу ашудың дүниелік және ақыреттік зияндары қандай ашу жағдайға байланысты деп айтып жатамыз ғой енді кейбір кісілер айтады жақсы сабырлы болады да сабырлы болады бірақ үйінде жатады әйел бала шағасын нақпағасын таппай жоқ ер адам болғаннан кейін ашу болады ашу сенің қара жұмысқа ашу сенің қызметіңе ашу сенің напақа тауып халал ризық табуға жұмсалса адам ол ашуын жоқ, жоқ қылып жібереді яғни бұл дүниеде кімде кім ашуланса ғадап қатты ашуланса ол иманнан ұяттан отбасынан айырылады бұл дүниеде себебі харама кімнің қадамы дін үшін болса ол адам дозақты баспайды деген хадисте яғни ашу ашудағы болған қадам ол берекетсіз болады ашудағы болған қадамда періштелер қашады ібіліс қасында болады басқан іздерінде олардың берекеті қашады қырық э, бір үйде болған айқайда қырық күн береке қашады дейді ғой сіз ойламаңыз ашу болса болды мен ашуыма бәрі көнеді деп ашуланған сенің нәпсіңе сол кезде рахат болуы мүмкін саған ұнап жатқан болуы мүмкін өзінше әйелің бала шағаң әке қойшы ойбай ақкөке қойшы деп жатса саған әсерлі бір қуаныш болуы мүмкін немесе қасыңдағы достарың ойбай ақкөкең аш, ашулы екен деп жатыр барлығынан айырыласың егер сол жерде сабырлы ете білсең мысалы намаз оқыған адамға мынанша сауап болады ораза ұстаған адамға мынанша сауап болады зекет берген адамға мынанша сауап болады деп айтып жатады ғой ашуды жеңе біліп сабырлы ете білу пайғамбарымыз ақиретте алла тағала оның ризықын өзі береді деген ашу ашудың артында ол шайтан тұр ғой енді адамды сол соның ә, несіне азғыруына түсіп қалуымыз мүмкін ашуын сабырға жеңдірген адамның жаратушысына алар сыйы қандай мысалы өзінікі дұрыс бола тұра дауды бірінші болып тоқтатқан ә, кісінің мысалы алар сауабы қандай дейміз ғой сол кезде сол адам алланы еске алып я раббым мен сенің разылығың үшін осы ашуымды тоқтаттым жұттым мейлі мен үшін күміс есік жабылса алтын есік ашылады деп алланы еске алу мен тоқтаған болса алла барлық сауаптардың сандары болса ашу кезде алланы еске алып жұта білген адам алланың алдында оның сауабы шексіз болады алла өзі береді саған деген бір күнәң қателігіңді ашуланған болса алла, тағала соны өзі жабады екен да бәрекелді амантай мырза енді мынау адақты пайғамбарымыз айтқандай саллаллаху алейхи вассалам мысалы ең мықты адам ол жаңағы күшпен өзінің күшімен біреуді жеңген адам емес өзінің нәпсісін жеңген адам дейді ғой енді бұл жерде енді осы мәселе меңзеліп тұр деп ойлаймыз бүгінгі әңгімеңіз үшін сізге үлкен алғысымызды айтамыз ә, амантай мырза алла сізге ісіңізге береке берсін бүгінгі әңгімеміз көрермендеріміз үшін бір пайдалы әңгіме болды деп ойлаймыз әмин құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы амантай сәдиев мырза келесі жұмада жүздескенше